我是神经内科的秦医生。我的朋友思思最近做体检，竟然诊断她有动脉粥样硬化。这是动脉变硬了吗？到底是怎么回事呢？其实，动脉粥样硬化就是一种叫做斑块的脂肪沉积在动脉的血管壁当中，导致血管壁增厚、管腔变窄。有一些斑块还会容易脱落，导致远端的栓塞。 是大多数心梗和脑梗的发病原因之一，所以如果年纪轻轻就得了动脉粥样硬化，一定要定期的体检，关注这个斑块的变化哦。我是神经内科的秦医生。我的朋友思思自从诊断动脉粥样硬化之后，就很疑惑，为什么自己年纪轻轻就会得这个病呢？ 其实动脉硬化确实有自己的高危人群，比如说吸烟、饮食不健康、过度肥胖、很少运动锻炼、有高血压、糖尿病、有家族遗传史的人群呢，更容易得动脉粥样硬化。所以，如果有这些高危因素，一定要关注自己体检当中动脉彩超的结果哦。了解更多医学科普知识，请大家关注我。